梅はまだかりじゃ la madre, ¿no? Entonces, Triana, platícame, ¿por qué no tiene placas arriba? Porque puedes proteger con piezas. Como esta. Pues lo puedes meter al fondo, siempre mejor ¿Verdad? O sea, mientras más adentro Pues tiene más superficie de roca. Y ahí tendrías esa pieza y otra pieza abajo, está súper bien protegida. ¿Quedó o okay. qué? Miren esta parte que abajo lo más probable es que sea que botaron los pinches placas.